Witajcie kochani. Rani mam na imię. Niektórzy mnie znacie pewnie. Nie wiem czy wszyscy. Zaczęliśmy taki projekt tutaj w koszele w Legnicy i chłopaki, młodzież, młode chłopaki mówili, że oni chcą startować taki Instagram. Poprosili mnie, czy, czy jestem w stanie coś tam powiedzieć. I powiem Wam szczerze, że e, pierwszy raz robię takie coś, taką transmisję na żywo, jakkolwiek nazwijmy to. I mam kilka, kilka um, myśli, z którymi chciałem się podzielić. I to będzie bardzo spontanicznie, nie traktuję, go, nie traktuję to wszystko jako, jako wykład, nie wiadomo jaki, tylko chciałem po prostu trochę pogadać, podzielić się z pewnymi myślami i tak na spotkaniach poszczególnych to nie ma takiej możliwości za bardzo, żeby tak na luzie gadać. W taki sposób może będzie to trochę inaczej. E, wiadomość za wyzwaniem, bo jest to wszystko na żywo i nie można nic tam skasować później, odsunąć i tak dalej. Dlatego bądźcie łaskawi, <laughs> jakkolwiek, ale mm, na pewno e, chciałem się podzielić z pewnymi myślami, które noszę w sercu już od dłuższego czasu. Pewne myśli już też e, podzieliłem się w kościele, na nabożeństwach i tak dalej, ale, ale zobaczymy. Chciałem bardzo, żeby żeby była taka wolność, e, abym mógł się czymkolwiek powiedzieć, co tam mam w sercu. Kochani, teraz tak. Jako Kościół jesteśmy bardzo w szczególnym czasie, jak wszyscy wiemy. Jest to czas, kiedy, e, kiedy wygląda na to, że są takie statystyki, gdzie jest powiedziane, że 90% kościołów zostało zamknięte w tych w czasach, jak teraz żyjemy. I to jest dosyć e, ciekawe, bardzo ciekawe. Dlatego jak to jest możliwe, że kościoły zostają zamknięte, jak to jest możliwe, że nie ma spotkań, jak to jest możliwe, że, że kościół przestanie się spotkać przez dłuższego czasu i wygląda na to, że nie ma większych e, problemów w tym. I, i zadałem sobie kilka pytań. Czy to, co teraz się dzieje, czy to jest przypadkowa sytuacja? Kto stoi za tym wszystkim? Jak to wygląda? Jak to jest możliwe, że takie rzeczy mogą się wydarzyć? I wygląda na to, po rozmowie z, z niektórymi osobami wygląda na to, że um, że Koszy nie ma za bardzo nic do powiedzenia w tym czasie. Koszy teraz może tylko reagować, ale za bardzo nie może nadawać e, kierunek, a co tak naprawdę zrozumiałem że wszelka władza została je dana Jezusowi Chrystusowi i On mieszka w nas i On jest głową Kościoła, to jak to jest możliwe, że Kościół teraz w tym czasie za bardzo nie może nic zrobić, może tylko reagować, ale nie może nadawać kierunek. Zadam sobie pytanie, jak to jest możliwe, że Kościół ma niesamowite objawienie, wygląda na to, że wszystko wiemy, wszystko rozumiemy, a szczególnie w ostatnich latach, dużo zostało proroctw uwolnionych, że Kościół, no, że, że będzie takie poznanie w tych dniach ostatecznych, apostołowie, które powstały i powstają cały czas. Jak to jest możliwe, że nadal nie widzimy tą moc w Kościele, który miał ten pierwszy Kościół? I to jest pytanie, które mnie nurtuje. Szczególnie niektórzy z Was, jak znaczy mm, naszą wspólnotę w Legnicy, to wiecie, że w ostatnich kilku lat mieliśmy naprawdę trudne wydarzenie niektórzy odchodzili przed czasem i, i nie, nie mieliśmy za bardzo odpowiedzi na to, co się dzieje, jak to jest możliwe. Modliliśmy się, pościliśmy, wspólnie stanęliśmy jako Kościół w modlitwie, ale nie widzieliśmy te efekty, o których czytamy w Dzieje apostolskiej i zadałem sobie pytanie, jak to jest możliwe, że niby jesteśmy Kościołem, wszystko niby rozumiemy, mamy takie poznanie, E, Duch Święty się objawia na, naszych spotkaniach, ale wygląda na to, że jesteśmy pozbawione mocy. Jak to jest możliwe? Czy ten pierwszy kościół tak samo funkcjonował? Czy ktokolwiek zachorował i, i, i, i jakoś tak nie mógł nic, nic tam zrobić? Albo widzimy, widzimy moc, objawy mocy, no tak bardzo w okrojony sposób? No, zadałem sobie pytanie, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? I i szukam odpowiedzi. Szukam odpowiedzi, szukam cały czas, jak to jest możliwe, że Kościół jest pozbawiony mocy. I na początku roku, jako Kościół, mieliśmy taki, taki czas postu. Niektórzy osoby połączyli się do tego postu i, i zaczęliśmy dzień po dniu, zaczęliśmy się modlić. Spotkaliśmy się 30-40 osób dzień po dniu, modliliśmy się i szukaliśmy też pewnie odpowiedzieć, co najmniej ja osobiście też szukałem, Boże, co się dzieje, jak to jest możliwe, jak to jest możliwe, że niby jesteśmy Twoim kościołem, niby Ty wszelka władza no, poprzez Jezusa Chrystusa została nam dana. Jesteśmy błogosławieni, błogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem. Wszystko niby się wykonało, ale tak mało doświadczamy. E, I jakoś tak miałem takie wrażenie, że Duch Święty mnie prowadzi to różnych fragment i chciałem wspomnieć tylko kilka tych fragmentów. I jeden z tych fragmentów, wiadomo, na początku zacząłem w Dziejach Apostolskich, gdzie jest napisane, że, że w tych dniach i przyjmijcie moc Ducha Świętego, który wstąpi na was i będziecie mi świadkami i w Jerozolimie, i w całej Judei, w Samarii, aż do krańca ziemi i tak dalej, i tak dalej. To znaczy widzimy też apostołowie, zanim, <clears throat> póki, póki Duch Święty nie wstąpił na nich, <clears throat> Oni zachowali się trochę jak tchórze trochę. Oni bali się nieraz i, i byli, wiadomo, byli też byli młodzi i tak dalej, to wszystko jest zrozumiałe, ale nie widzimy, nie widzimy tą, tą nie widzimy taką determinację, aby iść po całości bez względu na cokolwiek. Widzimy, że oni krzyczeli głośno, każdy chciał być po prawicy Jezusa tam w królestwie. I była walka, kto może być po ten, kto może tutaj się pokazać, kto może rządzić i tak dalej ale widać później, że oni, jak był taki ucisk, oni wszyscy uciekli i, i chowali się. Piotr, który najgłośniej głoś, e, krzyczał, powiedział, ja nawet zostawię swoje życie, wszystko zostawię. Widzimy później, że jednak, jednak uciekł i nawet trzy razy, przynajmniej trzy razy, trzy razy powiedział, ja nawet nie znam tego Jezusa a kilka chwil wcześniej powiedział: Ja jestem gotowy zostawić swoje życie dla niego. Jak to jest możliwe? No, po swojemu nazwijmy to tak, tchórzostwo po całości. Jak to jest możliwe, że uczniowie, którzy kochali Jezusa, byli z Nim cały czas i nawet Jan, który powiedział, że tak, go kocham, wszyscy go zostawili, wszyscy uciekli, wszyscy e, chowali się, a jednocześnie on, oni mówili wcześniej, że oni chcą tak jak on, oni są gotowi na wszystko, a potem jak było ciśnienie i ucisk, i jakoś tak nie było tego widoczne. I teraz widzimy to, że był ten chrzest w Duchu Świętym, nagle wszystko się zmieni, nagle oni funkcjonowali jak, jak, nie, jak nie oni. Piotr, który się bał, który się wstydził, nagle zaczął głosić i ludzie się nawrócili, nagle Kościół powstał i to było niesamowite. Nagle doświadczyli tą moc Ducha Świętego które uwolnią ich do służby. Wcześniej bali się życie i śmierć, i, albo no, śmierć bardziej się bali, a potem widzimy, że każdy z nich e, odszedł w tragiczny sposób, patrząc po ludzku, a dla nich to był największa chluba, największa chwała. Dla nich to było takie coś, że, że no, oni chcieli tego. Był prześladowanie, zostali, e, dostali bicie na plecach i tak dalej. I oni mówili, nie ma problemu. Zaczęli uwielbić Pana Boga. Zaczęli go chwalić i chlubić go i mówili, że jesteśmy, dla nich to był zaszczyt dostać bata w imieniu Jezusa. I to jest po prostu niesamowite dla mnie. I dzisiaj Kościół widzę dokładnie, że mamy to, co ten pierwszy Kościół miał. Ja nie widzę tego dzisiaj. Dzisiaj boimy się jakichkolwiek konsekwencji. Dzisiaj jest to sytuacja taka, że po pierwsze nie widzimy po pierwsze objawy mocy tak jak ten pierwszy kościół. się zadaję sobie pytanie, co by było, jak Jezus, jak Jezus by dzisiaj funkcjonował, jak Paweł dzisiaj by funkcjonował w tym czasie pandemii? To jest pytanie, które sobie zadaję cały czas. W mojej wyobraźni myślę, jak Jezus teraz by był pośród nas, jak Paweł by był pośród nas, jak on by dzisiaj funkcjonował? Co on by dzisiaj mówił, jaki list on by dzisiaj mówił do Kościoła? To jest moje pytanie. Jak on, jak on by zachęcił Kościół do, do działania? Czy by Paweł mówił ciś? Kościele spokojnie, spokojnie, wszystko jest spokojnie, jest tak trudny okres, zostańcie w domu, nie spotykajcie się. Proszę, że nie spotykajcie się. Podporządkujcie się. Nie głoszcie. Niech każdy zostaje w swoim domu. Wspólnych zgromadzeń dzisiaj na ten czas będą odwołane. I w, moich, w mojej wyobraźni, czy to są słowa Pawła, które Paweł dzisiaj by skierował do kościołów? Mm, no, każdy ma swoją opinię, każdy ma swój obraz. My czytamy w Biblii w taki sam sposób, jak my sami widzimy e, Jezusa, jak sami widzimy Ojca, jak sami widzimy tak jak my, jak my czytamy Biblię poprzez naszych wyobrażeń. Tak jak patrzymy na Ojca, naszego kochanego, który jest niebiański Ojciec w niebie. Czytamy z i wtedy czytamy go poprzez te soczewki albo okulary. Czytamy całą Biblię, Pismo. Jak widzimy Jezusa, który jest kochany, kochany, kochany, to wtedy całe Pismo, to wszystko, co mówi, widzimy przez ten aspekt tych okularów. I tak samo Paweł i tak dalej. I teraz moje pytanie jest, jakie okulary mamy, czytając dzisiaj pismo, czy jest napisane, nie odpuszczajcie wspólnych zgromadzeń. Dzisiaj mówimy, no ale to nie jest prześladowanie kościoła, to wszyscy są, e, wszyscy nie mogą się spotkać, e, nikt nie może się spotkać, tak naprawdę to nie jest prześladowanie kościoła. Myślę, no, kiedy się obudzimy? Moje pytanie, kiedy my się obudzimy? Kiedy obudzimy się i kiedy postrzegamy, że teraz się dzieje coś dużo więcej niż tylko jakiś COVID. Kiedy, kiedy obudzimy się jako Kościół i widzimy, że tak naprawdę prześladowanie w pewnym sensie już się zaczęło. Czy my te, te, teraz postrzegamy lub nie, to jest inna rzecz, ale takie są realie. Dzisiaj, jeśli chcemy się spotkać tak jak i robimy to oficjalnie tak jak się należy i chcemy się spotkać, no to wtedy już są konsekwencje. No ale konsekwencje są dla wszystkich. No okej. Okay. Co się dzieje, jeśli Kościół przez dłuższego czasu się nie spotyka? Co się dzieje, jeśli Kościół, ciało Chrystusa, nie jest razem połączone i nie współgra, nie współdziała, nie jest zachęcone? Co się dzieje? Ciało Jezusa Chrystusa idzie, każdy idzie w swoim kierunku. I to jest to, co teraz widzę, to się dzieje że, że, że widzę dzisiaj kościół, który nie funkcjonuje tak jak ten pierwszy kościół. I kochani, chciałem Wam e, powiedzieć jedną rzecz. Ostatnio zacząłem czytać i myślałem, jaki jest klucz, jaki jest klucz teraz na ten czas. Jaki jest klucz, abyśmy mogli naprawdę, abyśmy mogli naprawdę widzieć pewne przełomy, abyśmy mogli naprawdę jako Kościół funkcjonować w mocy. Jaki jest klucz, abyśmy mogli naprawdę przetrwasz ten czas i nie tylko przetrwasz, ale jak, jaki jest klucz, abyśmy mogli teraz wzrastać i powstać jako Kościół i nadawać kierunku? To jest moje pytanie. I powiem bardzo króciutko, wiem, że już trochę gadam, ale w Ewangelii Jana, 15 rozdziale, dla mnie osobiście, dla mnie osobiście, to jest jeden klucz, gdzie Jezus opisuje, jak On funkcjonował. On powiedział pod koniec, uczniom, on powiedział uczniom, co należy zrobić, aby żyć w zwycięstwie, aby naprawdę wydawać owoc. Co trzeba zrobić, aby naprawdę iść, nazwijmy to, po bandzie, bez względu na to, co się dzieje naokoło nas. I on opisuje tutaj, nie wiem ile razy, chyba 9 razy jest napisane, trwajcie, aby trwać, abyśmy mogli wydawać owoc, Trwajcie we mnie. Cały czas trwać, trwać, trwać. Ileś razy to jest napisane. I on opisuje to tak. Tak jak on trwał w tej relacji z Ojcem, tak samo dzisiaj my mamy trwać w tej relacji z Jezusem. Jeżeli my trwamy w tej relacji, to wtedy widzimy ten sam owoc, ten sam efekt, który Jezus widział w swoim życiu. I to jest kluczowe. I ludzi, ten, uczniowie mówili, my chcemy w końcu widzieć tego Ojca, my chcemy widzieć Ojca. Oni widzieli Jezusa cały czas, ale potem pytali, chcemy widzieć też Ojca w tym czasie. Bo Jezus tyle razy mówił na temat tego Ojca. I wtedy, i co się stało? Jezus powiedział, jeśli widzieliście mnie, widzieliście Ojca. I to jest niesamowite. Z kim się przybywasz, taki się stajesz. I dzisiaj to jest zasada, która jest dla nas jako Kościół. Z kim się przybywasz, taki się stajesz. Przybywasz z Jezusem? Taki się stajesz. Przybywasz z tym światem? No taki się stajesz. Przybywasz z duchem tego świata, jakkolwiek on się objawi, to wtedy taki się stajesz. Po prostu. Tak to działa. I dzisiaj jako Kościół potrzebujemy trwać w Bożej obecności. Potrzebujemy trwać w tej relacji z Jezusem. I automatycznie ten świat zobaczy później Jezusa chodząc wszędzie tam, gdzie jesteśmy wszędzie, tam gdzie jesteśmy. Problem nie jest tym, że mamy za mało objawień. Mi się wydaje, że mamy za dużo objawień. Tylko my nie chcemy się trzymać tej banalnej prawdy, że my potrzebujemy być w Jego obecności. I to jest wystarczająco. I Duch Święty chce nas prowadzić. I Jezus Chrystus jest głową Kościoła. Jak wracamy do tych prawd z powrotem, tak jak ten pierwszy Kościół, to wtedy widzimy te same efekty. Wierzę mocno w to. Teraz ostatnio, w sobotę mieliśmy taki wieczór przebudzeniowy w Linicy i podzieliłem się z pewnymi myślami. E, w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale są opisane trzy historie. I pewnie z, z większość z Was słyszeliście tę historię, znacie tę historię dosyć dobrze, ale dla mnie było to trochę takie ciekawe, e, bo te wszystkie trzy historie mają wspólne aspekty. Wspólne, bardzo wspólne aspekty jest napisane, że trzy historie, gdzie trzy osoby zgubili coś i szukali coś nieustannie. Trzy osoby szukali coś i trzy rzeczy zostało zgubione. I wszystkie te trzy rzeczy mają niesamowitą, niesamowity wspólny aspekt. Pierwszy aspekt jest taki, że najpierw pasterz szuka z całą siłą, wszędzie, zostawi wszystkich innych, ale szuka tą jedną owcę, którą on zgubił. I on szuka i szuka i szuka. Jak znalazł, to wtedy on się uratował. I była impreza. A po jest historia, że kobieta szuka tą monetę. I jak ona skupiła tą monetę, to wtedy ona robi wszystko, żeby znaleźć tą monetę. Za wszelką cenę chciała tą monetę. Miał innych monet też i one były dobre i cenne, ale ona chciała znaleźć tą jedną monetę, którą ona zgubiła. I znalazła. I jak znalazła, czytamy, że, że bardzo się uradowała. Powiedziała innym i była impreza. I ta trzecia historia to jest jak ojciec musiał zostawić swojego syna. Syn odszedł. I poszedł po bandzie. Wziął swoje błogosławieństwo. Wziął dziedzictwo, które do niego należało i miał prawo to zrobić. Ojciec mu dał, nie była wielka dyskusja. Poszedł po bandzie, pobawił się i w czasie kryzysu, kryzys spowodował, że ten jeden syn wrócił do niego z powrotem. Niesamowite, że wszystkie trzy historie mają wspólną jedną rzecz. Ten syn, jak wrócił, tak samo ojciec tak się uradował, tak się uradował, że, że była wielka impreza. I niesamowite jest dla mnie osobiście była jedna rzecz. I może to było przypadkowo, ja nie wiem nawet, czy to teologicznie jest to poprawne teraz. Ale dla mnie była jedna rzecz ciekawa. Na początku pasterz szukał. Druga historia, kobieta szuka, szukała. A trzecia historia, ojciec. I ja widzę w tym, że pasterz to jest Jezus, ta kobieta to jest Duch Święty, obrazem kobiety. I ojciec to jest Pan Bóg, nasz kochany. Ojciec w niebie, Abba Ojcze. I wszystkie trzy szukają tą jedną cenną rzecz. I czy ty wierzysz w to lub nie, tą cenną rzecz jesteś ty i ja. I oni robią wszystko, aby znaleźć to, co się oddalało od nich. I kochani, dzisiaj w tych dniach wierzę mocno w to, że Ojciec, Syn i Duch Święty szukają to, to, co się oddalało od nich, to, co należy do nich to, co zostało cenną, drogocenną cenę wykupione. Oni chcą mieć. I oni szukają nieustannie cały czas. I oni szukają Ciebie. Oni szukają mnie. Oni szukają swój kościół. Oni chcą mieć z powrotem swój kościół teraz w tych dniach. Aby oni mogli się uratować, aby oni mogli imprezować, aby oni mogli również, tak jak jest napisane w tej trzeciej historii, które jest dla mnie kluczowe, jak ten jeden syn wrócił, który był daleko, daleko, daleko. Jak ten jeden syn wrócił, bo w końcu się otknął i w końcu powiedział, to jest bez sensu, co ja robię. Przecież mogę wrócić do ojca. To jest moja ostatnia nadzieja. I był mu wstyd, ale miał na tyle pokory, żeby wrócić do ojca. To wtedy widzimy, że ten ojciec go przytulił, nie dyskutował, nie powiedział mu, ty maczasz jeden ty. Co ty robisz w ogóle? Co ty robisz tyle lata? Żyjesz w nieczystości. Ogarnij się w końcu idź się umyć, ty nie wiadomo jaki. Nie, nic takiego. Go przytulił. Pocałował go, jest napisane. I zanim zaczęli imprezę, dał mu pierścień, dał mu obrączkę. Jako znak, że on ma władzę. On ma władzę. I to jest to, co wierzę, co, co dziś, w tym czasie, że Ojciec, Syn i Duch Święty chcą mieć z powrotem swój kościół, który należy do nich. Ty i ja. jak wrócimy do nich z powrotem, z całym sercem i trwamy w tej intymnej relacji z nimi, i trwamy i przybywamy, i trwamy dzień po dniu, tak jak Jezus, tak jak Jezus. Trwajmy, trwajmy. To wtedy Pan Bóg nam wróci oddaje miejsce władzy. I wtedy wszędzie tam, gdzie idziemy, już nie będziemy się, nie będziemy się chować jak tchórze, nie będziemy się wstydzić, nie będziemy się lękać, nie będziemy mieć jakiejkolwiek wymówki, nie będziemy szukać swoje, nie będziemy budować swoje królestwo, tylko wtedy, jak mamy, jesteśmy znowu z powrotem w domu Ojcu, w domu Ojca i mamy tą, ten pierścień mamy na, na rękę, to wtedy Możemy znowu razem z Nim panować tu na tej ziemi. Bo pamiętajmy sobie, przypomnijmy sobie, że całe stworzenie czeka, czeka. W desperacki sposób one czekają, całe stworzenie czeka na objawienie synów Bożych, które nadają kierunek, które sprowadzą Boże Królestwo tu na tej ziemi. Całe stworzenie czeka. A my jako Kościół chowamy się, jeśli mogę tak powiedzieć, jak psy, które jak dostają po głowie, mają ogień między nogami i uciekają. A powinniśmy funkcjonować tak jak Jezus. Lew z rodu Judy. Tu mam taki obraz. Lew z rodu Judy. Ten mieszka w nas, a my zachowaliśmy i zachowujemy się nieraz jak małe pieski i myślimy, że co może być, co nam grozi. Kochani, powiem nam tylko jedną rzecz. Jeżeli dzisiaj, jeżeli ciszej, już jesteśmy tak przerażeni, boimy się tak konsekwencji finansowych, ze względu na to, że już nie będziemy się spotykać i nie wiadomo co, to co będzie przed nami w przyszłości, jeżeli naprawdę będzie zakaz spotykania się na dłuższą metę? Bo nie wiem, czy już zdajemy sobie sprawę, ten wirus tak szybko nie odchodzi. Wygląda na to. Bo jak jeden zniknie, to znajdzie się zaraz drugi. I co chwilę mamy wymówkę, aby powiedzieć, że jeszcze chwilkę poczekamy, jeszcze chwilkę poczekamy, jeszcze nie teraz, może za chwilkę. A zaraz się obudzimy i musimy powiedzieć, że jest za późno. Jest za późno. Dlatego chciałem nas wszystkich zachęcić, kochani, spotkajmy się, spotkajmy się. Kościele, spotkajmy się. Jak nie w wielkim zgromadzeniu, to po domach spotkajmy się, trwajmy w modlitwach, trwajmy w modlitwach, słuchajmy nauczanie apostolskie, miejmy wszystko wspólnie, tak jak ten pierwszy Kościół. Traktujemy siebie nawzajem, jakby Jezus stał obok nas. Z takim szacunkiem, z taką pokorą, z takim uniżeniem, z taką miłością. Niech powstaje ten Kościół wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Każdy dom, każdy dom, każdy nasz dom, tam, nieważne gdzie ty jesteś, nieważne gdzie ty jesteś, tak naprawdę to jest kawałek kościoła. Zawsze tam, gdzie ludzie są razem połączeni, które mają Chrystusa w sobie, dwie albo trzy osoby, to już jest Kościół. Dlatego nie szukaj wymówek, tylko szukaj okazji i możliwości. A jak nie masz nikogo blisko ciebie, to wtedy padnij na twoje kolana, zacznij głosić Ewangelię ludzi naokoło ciebie. Bo ten świat czeka, ten świat szczególnie teraz czeka na ludzi, które nie boją się, nie wstydzą się, które mówią wprost prawdę. I niech ten prawdziwy Kościół powstaje w mocy. Następny raz będę chciał mówić na temat, więcej na temat mocy Ducha Świętego. na temat, który bardzo mnie też nurtuje, ale dzisiaj już raczej kończę, bo już mówię chyba 25 minut, jak widzę dobrze. Kochani, e, chciałbym Was tylko zachęcić Trwajmy w Nim i niech Duch Święty nas prowadzi w tych dniach. Nie bójmy się niczego. Jeszcze jedna rzecz tylko. Jeszcze ostatnia myśl tylko. Tak jak Daniel. Tak jak Daniel w Starym Testamencie. Był nowy dekret ogłoszony, że nie wolno się modlić do nikogo innego, tylko do jednego króla. I wtedy Daniel mógł iść na kompromis i mógł powiedzieć: No to dobra, to teraz już nie będę się modlić, bo będą konsekwencje. On mógł tak powiedzieć. Mógł powiedzieć, miał prawo powiedzieć: Już nie będę teraz się modlił, i pewnie Pan Bóg to rozumie, bo w moim sercu nic się nie zmienił i tak będę go kochał. On powiedział: Nie, nie. Moja miłość i mój styl życia podlega Panu Bogu. I dla Niego to robię. I tak Go kocham, że ja nie mogę iść na kompromis. Ja nie mogę iść na kompromis. I wtedy było niesamowite. Daniel miał taki zwyczaj, że dzień po dniu on otwiera okno i się modlił na głos. I wszyscy, którzy chodzili wokół tego budynku, widzieli i słyszeli, że Daniel teraz się modli. I jego koledzy wpakowali go w połapkę. I wtedy Daniel mógł powiedzieć: No dobra, to teraz będę zamknął okno i będę cichutko, będę się pomodlił. Nikt się nie dowie. Mój Bóg i ja, to jest moja komora i już będę cichutko. Idziemy w lekki kompromis, nic się nie stanie. I on powiedzi nie, nie. Mój Bóg jest godzien i będę się modlił tak jak do tej pory. Się nie wstydził i my dzisiaj mamy konsekwencje takie, że możemy mieć, że mogą źle mówić na nasz temat, możemy przez jakiś czas mieć jakieś konsekwencje i już ciśmy, jesteśmy przerażeni i się boimy. A ten Daniel, który nawet jeśli nie miał Chrystus, Chrystusa w sobie, a my mamy Chrystusa w sobie, on jeszcze nie miał Chrystusa w sobie, miał większą odwagę niż my dziś. To jest niesamowite. To jest po prostu dla mnie niesamowite. I powiedział, będę się modlił tak jak zawsze. I wtedy jak on się modlił, znamy historię, trafił do dziury, gdzie lwy na niego czekali. I była niesamowita przygoda. Wyciągnęli go, nic się nie stało. I Daniel powiedział, mój Bóg, mój Bóg, zamknął paszczę lwy. I widzimy, że Pan Bóg stał w obronie. Pan Bóg sam stał w obronie. I my dzisiaj widzimy dokładnie tak samo jak idziemy z pokorą i robimy rzeczy dla Niego, nie dla nas, tylko jak robimy rzeczy dla Niego, to Pan Bóg będzie naszą ochroną, będzie naszą tarczą i wszystko będzie dobrze. A nawet jeżeli, nawet jeżeli byśmy mieli jakiekolwiek konsekwencje, co z tego? Przecież dla nas śmierć to zysk. I życzę to na tym miejscu, póki jesteśmy, to Chrystus. To wszystko, kochani. To za niedługo e, niech tu święte nas prowadzi. Trwajmy w Nim cały czas. Pa, pa.